tänkte jag spela och lära ut en låt som jag lärde mig för, ja det måste vara ganska länge sedan. Eh, Annas visa komponerad av Göras Leif från Orsa, en av medlemmarna i Orsa spelmän. Och eh, jag vet att jag spelade den här för vid ett tillfälle då, det måste vara mer än tio år sedan. Och jag vet att den är med på Säters spelmanslags första skiva. Och den måste ha blivit inspelad i andra halvan av 90-talet, alltså typ 97 eller något sånt. Det borde jag minnas för jag var ju med. Men jag har lite svårt att minnas årtal bakåt i tiden. Men den går ungefär så här. Den går i D-dur och den går ungefär så här. Introt då. vi ska ha så här. Så. Och eh, ska vi då titta vad det är eh, som händer. Det är inte särskilt mycket egentligen. Det är ett D. Den går alltså D-dur och jag kör med D-bas. Vanlig gitarrstämning men D-bas. On the er du record. ackord. A Femte läget. Och G med D-basen. Och så A. Och D. Där har vi första reprisen. polisen. D. G9. G-maj. Asus. A9. Desus. dead. så tar jag D spell out ganska fin låt. Om jag får säga det själv. Men det får jag väl inte. Men i alla fall. Lycka till med din version av den här låten. Vi ses när vi råkas.